Cara, eu, eu morava em Curitiba e aí comecei a namorar com uma menina aqui de Negrinho, que eu já conhecia estou com ela até hoje. Aí aconteceu dela engravidar, eu vim embora pra cá e aí meu pai, existia essa casa aqui onde é o bar, hoje era a casa do meu avô, e é uma parte bem central da cidade, então meu pai teve a ideia, na verdade, ó, oh, vamos montar um negócio aí pra você e tal. E daí começamos a conversar sobre isso e acabei eh, resolvendo fazer o um investimento, isso foi no ano 2000, e desde lá, então, até 2013 eu toquei sozinho. <laughs> o meu sócio, ele tem o Café no Bula há muito tempo e eu era um dos clientes assíduos dele. E um dia, numa brincadeira, eu falei pra ele, é, esse aqui um dia vai ser meu ainda também, né? E ele deu risada. E daí foi, um dia nós estávamos aqui num poker alto do Gola, né? Várias cervejas. Daí ele falou, cara, tô meio cansado, não quero mais o pub, tá querendo uma, uma coisa mais de comida. Eu tava com vontade de voltar ao restaurante e digo, não, nah, então vamos vamos se ajuntar? Ele falou, não, então vamos. E foi bem aqui na frente do, do Café do Buro, eu tava indo embora, chamei ele. Ficamos 40 minutos na rua conversando. anos para conseguir inaugurar a casa, né? Porque passamos por enchentes, é uma parte da cidade que sofre com isso e muita gente chama a gente de louco, né? Por estar investindo aqui nesse pedaço da cidade. Mas é a área central, é o centro histórico, então eu acho que é o lugar ideal para montar um boteco hoje e tal. Até meu sonho é que essa rua se transforme numa vila gastronômica e tal, uma dessa, quem sabe, no futuro, né? É, Rio Negrinho sempre teve bastante ciclista, assim, sempre foi muito forte. O pessoal do downhill e hoje está muito forte. vejo por amigos meus, que, pessoas que nunca pedalaram na vida, a não ser quando <laughs> eram crianças, né? Hoje estão comprando bike boa, estão fazendo tiros longos de bike. E é uma coisa que é, que é legal, é um pessoal muito legal, muito unido que é uma coisa que eu acho muito legal nessa parte do, do cicloturista, eles dão muito valor para a natureza e Rio Negrinho nesse ponto tem muito a oferecer. está se transformando bastante o Brasil. A gente, por muitos anos a gente comeu x-salada, né? Então eu acho que hoje a gente come um hambúrguer de qualidade e eu acho que esse é o caminho, sabe? Então não me assusta ter um pub aqui do lado, nem na frente, pode ser uma pizzaria, um restaurante, eu acho que um puxa pro outro. Se, se a gente tiver uma, uma vida noturna forte na cidade, todo mundo vai sair de casa, cidades vizinhas são próximas, todo mundo vem para cá. Eu acho que é por aí, assim, sabe? Não é esse negócio, ah, eu tô sozinho, sou só eu e não, nunca foi assim. Vamos junto. Tem tudo que nós gostamos aqui, que é comida, rock and roll e cerveja. O melhor para o nosso cliente né?